la salida buena es la 2. No hagan lo que nosotros, nos salimos en totalmente al otro lado. no pasaba por aquí, Mauri. No picture. No picture, no. No picture aquí. No. de Place, en Nueva Delhi. Es como una rotonda. casi me rompo la crespa. <laughs> es como una rotonda, eh, así como varios, varias calles alrededor. Eh, y hay un parquecito en medio y también hay tiendas, ¿no? todos los edificios que están este, en la circunferencia. Estamos ya desvariando porque no hemos comido y ya estamos muy cansados. Estamos buscando un cafecito, un barecito para tomar algo y descansar, pero no hemos visto nada. Por eso venimos a esta zona antes de ir al hotel. Eh, esperamos encontrar algo. Aquí hay muchas tiendas como americanos. pero no hemos visto cafecitos. Alrededor de la rotonda están esos edificios, es donde están todos los lugarcitos. Y bueno, creo que, creemos que este parquecito también lo usan para echar novio. Hay un buen de parejitas. Muchos parejitas. Ahí está una banderota. Está padre. Ok. Seguimos la búsqueda. Encontré esos edificios. Se me hicieron bien interesantes. Si alguien quiere venir a esta zona que se llama Conflakes o algo así, Common Flakes o Conflakes o con algo así, Conflakes. La salida buena es la 2. No hagan lo que nosotros, nos salimos en totalmente al otro lado. Y aquí están. Esto se supone que son barecitos, restaurantes, tiendas y se supone que se pone bueno.